Я в чем была, то мы побежали мы в подвал. Потом немножко утихомирилась, пошли оделись, я ребенка одела, сидели в подвале. Потом нам сказали, что будут автобусы. Мы только с подвала вышли, опять началась вот эта вся стрельба. Мы обратно. В общем, мы ну, так, приехали автобус, мы через школу бежали на автобус. Фонарь. Нас э, привезли Донецк на ЖД вокзал. Вот. И нас потом отвезли в этот э, пансионат «Ветеран». Мы там были. А, кто а потом, вас отвез? Ну мы как, мы туда поехали с братом. Вот. И потом приехал наш э, этот, идеолог Сергей Викторович. И сказал, ну, из этого пансионата и сказал, что собирайте детей, поехали в шахтерские зори. А так, значит, кто вам помогал? нам сначала как это помогли вещами там, ну, были кое-какие вещи. Да-да, э, только кто? Ну, тут давали гуманитарную помощь. А сейчас вот ей на первое Она... время на ну, сапог у нее таких вот, обуви нету пока зимней. Денег, в общем, не хватает, чтобы ей купить это зимнюю одежду. Ну, вот сейчас моя мама со мной, но она сейчас вообще без жилья и вообще-то ну, как бы нигде жить. Вы когда-нибудь после этого видели, что случилось в вашем доме? Вы были в Песке? Да, ну как, я была, но там только, в... ну да, я оставалась, когда начали стрелять. Не, ну, когда вы уже пришли в Донецке. Да, а потом уже нас не было 1000 за, это, за эти годы вы не, не были было. там? Ну, ну, пока, да. Пока no, okay. А знаете, что с вашим домом там или нет? Ну, ну по интернету нам показывали. Да. С, до соседа попала, короче, снаряд в угол дома попал снаряду. У нас повылетали окна и двери. У сына, там, где он делал себе, отгораживал комнату. Да, там обстрелена дверь, выбито все. Сейчас, я не знаю, в данный момент сейчас сестра моя была там, сказала, что дом ужасный, там ничего нету. Хотя люди туда как-то проезжают. А как и что, мы не знаем. Через Маринку? Да, через Маринку. Как-то через Маринку они едут до Карловки. А там как-то пешком идут.